اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس میں دنیا کی ہر ایک خشک اور تر چیز موجود ہے تو آج کا سوال ہے ہمارے اس بارے میں کہ جو ہم جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں یا اپنی قسم پورا نہیں کرتے تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا حکم ہے تو قرآن مجید میں ساتویں سپارے کے دوسرے رقوم ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا تمہارے بے قسم پر لیکن تمہارا مواخذہ کرتا ہے مطلب کہ پکڑتا ہے جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا سو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے اور اوسط درجہ کا جو تم اپنے گھروں میں کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا بس جو یہ نہ پائے وہ تین دن کے روزے رکھے اور تمہارے تمہاری قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت نہ کرو اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو تو یہ تھا اللہ کی طرف سے حکم جو ہم قسم پوری نہ کر سکیں تو اس کا کفارے کے بارے میں تو کفارہ جو ہوتا ہے وہ بے شک ہمارے کی گناہ کو چھپا دیتا ہے یا ہم اس گناہ کی بدلے میں سمجھیں کہ ایک قیمت ادا کر دیتے ہیں جس کی قیمت ادا ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ جھوٹی قسمیں نہ کھائیں اور اگر کوئی ایسی ہو جاتی ہے تو پھر کوشش یہ کریں کہ اس کو پورا کریں اور اگر پورا نہیں کر سکتے تو آپ اس کا کفارہ ادا کریں نہیں اگر آپ کفارہ ادا نہیں کرتے تو وہ آپ کے اوپر قرض ہے تو ان چیزوں کی احتیاط کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ